放开我 Soyun mitä suomea Suomeen! Vittu on sängyllä Suomeen! Ja mun pullo, ja mun pullo, tyhjää on viinaton tuokki. Ymmärrätkö vittu persereitä? Ja mun tyhmä hintti, viinaton, viinaton. No mitä vittua täällä tapahtuu?

Akkari tuo lisää pilveä. Pääsä ottaa tätä lisää! joo joo. Joo joo. <laughs> Morjens. Puh! kipeä. Kiitos. Me ollaan kohta sulkemassa ja Ekan sulle pitää lähteä kotiin päin. Ja miten niin? No sä punkkaa täällä jo kolmatta yötä. Ja jos sä sitä jammua pelkää, ne hommaa joku muija ja sen tykö asuu. Sä et nähnyt jammua, kun Rantala ruikkaa sen naaman. No joo, mutta se on semmonen juttu, että jos viranomaiset saa tästä vihiä, että täällä joku asuu täällä baarissa, niin mähän sitä joudun Okei, sitten sä Tossa on tästä parista päivästä. lopun luvun eikö se. Niin? oot vihdoinkin tehnyt sen pankkikeikan, mistä olet aina kännissä puhunut? Nää, meillä oli paljon parempi idea. Soitettiin Alpon porukalla ja sanottiin, että antakaa kymppitonni takaa, muuten tapetaan teidän poika. <laughs> Mä oon todella pettynyt teidän toimintaan. Olisitte pyytänyt sata tonnia! Alpo, tuu käymään täällä. Mitä nyt? Miksi et sä sanonut mitään? Sata tonnia meillä on isompi raha. No kyllä me näillä tää ilta Jatka vaan, jatka vaan. julmia, kiaroja, sadistisia, katalia, säälimättömiä. Ihminen koko maan päällä. Itse asiassa ei se edes ole mikään ihminen enää. Se on antikristus. Se on puhdas paha saatana. Ja te, te olette kaikki sen kätyreitä, velvetin enkeleitä. Äänin pikkukepposessa pidettiin vähän hauskaa. Ota Ja pikkukepponen! Meidän vanhemmat joutui myymään meidän vanhan sukutilan. Se oli yli sata vuotta ollut meillä. Semmonen keppari. Eli kalja. Kuinka monta kertaa mä tarvii sanoa sulle, että en mä juo kaljaa? Missä sä sitten luulet, että nämä hommat kääntyy parhain päin, jos sä et ota kaljaa? Mä en tiedä. Mutta jotain, joku ihme on kohta pakko tapahtua tai mä saan... Ja. Mitä sä alkoi oikein touhua? Mä sain kuulle soiton tuolta opiskelijoiden vuokravälityksestä. Mä sain ikioman yksiä. No niin, viidoinkin vittu, saa olla ihan rauhassa. Voitteko te pojat auttaa mua kantaa näitä laatikoita tonne alas? Mä voin auttaa, satana! tarvii auttaa. Maksa. No mitä nyt? Maksa! Palvelun maksaa muuttoavusta, vittu, ala maksaa! No enkä nyt tommosesta ala maksaa! Mitä? Hä? Maksaa! No ok, paljon sä tarvit? No, paljon sulta löytyy? Siinä, pidä koko lompakko! <laughs> Onneksi ei tarvi enää kauaa kärsiä tätä. No niin, mä menen nyt! Oli kiva tunte. Toivottavasti ei tavata enää. Vai mitä? Satana, saatana, hirveen nälkä. Hei Alpo! Tee ruokaa! Ei se asu enää täällä. Ei niin joo. No me sä Joo, mä menen ihan just. Vittu, mä haluan ruokaa heti, heti, heti, nyt heti sitä vittu ruokaa! Meillä on järki lähteä, kun on niin hirveä nälkä. Jammu! Tää jääkaappi on ihan tyhjä. Häh? No miten se on mahdollista? Kun ei sitä kukaan täyttänyt. Alpo perkele! Ei se asu enää täällä. Mut hei, mä soitan tuolle pizzamiehelle. Ei se hätä oo! Ui jumalauta! Kipe! Mikä mä kaupassa ja siivoo? on no terve! Mitä saisi olla? Kippe täällä morjesta. Joo. Nyt tarvittais tota... Kuulit sä vittu mulkku, me käymään kaupassa, kun meillä ei ole edes kaljaa! A. Mulla ei ole penniäkään rahaa. Ja B. Se on toi satanas purkupekkuli, joka täällä koko ajan oksentelee joka paikka. Pyydä sen siivoo. Niin. Mitäs? Siivoo, Hei, tuo ihan kaikki, tuo kaikki. Joo, ihan saa vittu sotana. Ajatteliks sä ihan saman mitä mäkin? Joo, me tarvitaan Alvo takaisin. Äh, oi joo. Mä kyllä ajattelen, että mä vedän tuolta pekkulta niskat nurin ja hautaan tuolle takapihoon. Hei, toi sun idea on aika hyvä kans. Voida parempi sillä niin pidemmällä tähtäimellä. Niin muuten. Missä vitossa se paskalla ja asuu nykyään? Terve! Moro, Metsaa! 60. Joo, Alpo varmaan maksaa. Häh? Ai niin joo, niin joo, niin maksaa. Alpo <laughs> perkele. Pekkuli! Sulla heittää 60. Mikähän väri sinä setellenä sinä haluaisit? Kattokaas pojat, mitä ostin viime viikolla Israelin matkaa varten. Uusi arsenal on kuullut vähän juttuja, että tällä kun ihmistä ampuu, niin kallo halkee. Tota noin, niin... <clears throat> Meillä ei nyt sitä 60 ihan heti ole sulle maksaa. Tää vittua saatana No niin poika, pistä tussari maahan. Mitä Mitä missä? Tässä ei kuule paljon puheita mä tiennyt yhden jutun. Mä tiedän salaisuuden. Alpo sanoi, se yrittää vikitellä sun äitiä ja sisko. Mitä on persettä? Joo, joo, joo, joo. Se sanoi, että nyt kun sulla on oma käppä, se voi kutsua ne sinne. Se meinaa panna niitä. Eikö, se, eikö se sanonut niin kipeä? Eikö sanonut? Joo, joo, tai se semmoista vähän puhua niinku. Kyllä mä kuulin ihan. Jammu, säkin varmaan kuulit. ei varmaan oo sanonut. Ei se nörttinen mitään tollaista. Mitä vittu? Ette te ollut täällä silloin. Se yrittää kusettaa teitä. Yrittää kusettaa kaikkia. Joo, sun oma käppäristä tulee kova naama. Se harjoittelee hakkaa ja se hakkaa sukkin jammu. Ja sitten se sanoo jammu, että sulla on pieni kulli ja se ei seiso ikinä, paitsi mun kanssa lenkkisaunassa. <laughs> Kyllä silloin kun mä oon suihkussa kaksi, niin se seisoo sillä. No niin, joo ja se sanoo, että sun iskut ja potkut on kuin ihan vauvalla. Voi sano alko niin. Joo. Saatana kun mä saan sen nörtin kiinni. Just! Meidän tarvii porukalla nyt tehdä tälle Alpo-asialle jotain. Missä tää Alpasta oikein asuu? Mä tiedän kyllä. No mistä se muka se voi tietää? No, mä seurasin sitä ja mä kattelin sen keinuvaa persettä. No nyt me tarvitaan enää kunnon suunnitelma. siinä on, siinä on boolia ja popcornia ja sipsiä. Juu, juu, en mä nyt kärjää, kun mä irkkaan mun Doom-joukkueen kanssa tässä huomisen strategiaa. Joo, ja mä aloitan tähän nethäkkipukin ja mä voin pelata sitä sitten ihan missä vaan. Ä, älkää peläkkö pojat, toi täysin alkoholitonta boolia. Ei vai, on tää hienoa kyllä. Vihdoin on oma kämppä, oma rauha tarvii enää näitä kauheita kämppäkavereita kestää. Niin! Kerro muuten vielä nyt sun kämpiksestä, muista ja kipestä. Mitä kaikki ne teki ja kuinka naisi niillä oli? Niin, no on sikafantsuja jannuja. Joo. Kerran mä olin untemailla, niin mä heräsin keskellä yötä kaameeseen meteli. Mä menin sitten kattoon sinne olohuoneeseen, että mitä siellä tapahtuu. Niin Kipe oli tuonut varmaan joka ikisen naisen baarista mukaan. Se oli aivan kamala. Ne oli kaikki ilkosen alasti siellä ympärijuovuksissa tietysti. Se oli joku, joku roomalaisorkiat. No, sitten Jamu päätti, että kunnon oikeudessaan pitää aina olla raakaa väkivaltaa kanssa. Se otti mua ryysyistä kiinni ja paiskas mut. Mikä se on? Ei, ei tänne pitäisi olla ketään tulossa, tää on huippusalaiset bileet. Voisiko se olla se Rantane? Rantala? Ei, ei se on mahdollista. Eikö se sanonut, että sille jätkälle kaikki on mahdollista? Mitä tämä on mahdollista? En mä kenellekään kertonut näistä bileistä. Sana kiertää nopeasti. Ja sitä paitsi mä halusin nähdä sut taas pitkästä aikaa. On se Alpo aika sonni. On. No, tota, ku, kuule, tuu sisään, tuu sisään. Katsotaan sitä myöhemmin. Nämä on kyllä tosi ihkupileet, mutta vähän kaipaisi kyllä jotain actionia lisää tähän hommaan. Pitäisikö, tota, pitäisikö soittaa ne muut paikalle? Mä kyllä oikein tiedä. Soittaisit niin. Mä olisin sulle hyvistä bileistä todella, todella kiitollinen. Pannaan sun rillit huulun. Mä, mä kyllä oikein tiedä, kun sipsikkö melkein Soita nyt pentele! Jos mä nyt sit soitan. Uhu. Kipe! No se, se on Alpo täällä voi. Oh, tota, mulla on pienet bileet täällä. Voisitko sä sattu? Anteeksi, toi ovikellos. Ni, niin, niin Kipe, haluaisitteko te tulla tänne? Oh, oh. Ootas vähän, mulla toi ovikello soi, mä, mä avaan. Joo, kyllä me voidaan tulla itse asiassa. Me vittu meidän satana nörtti. mitään? Miksi et tuossa näe mitään? sitä pornoa? Mitä toimii? Mikä vittu tätä laivaa? Mitä sä oot tehnyt täällä, hä? Kerro saatana vittu! Mä haluan pornoa! Kyrpää perseeseen saatana! Jumalauta! on ihan paskana. Tee tälle jotain. Ei tää toimi. Ei Pekkuli oikeesti. Voi kato tuota musiikkia pistää vähän hiljemmalle. Naapuri tehdä eri. Se tärkeä. Tää on tärkeä. On kuullut, että tällä kun miestä ampuu, niin pää räjähtää. Onko sä kuollut? Jos et, niin ota kaveris ja painu sian perseen siitä. No se Mä oon vielä täällä. Onko hei? Missä kaikki ämmät on? Mut tekee pillua mieli. Mä oon päästä paneen vittu. Et saadaan, ette koske enää. Et enää ikinä. Häh? No, anna olla. En mä olisi kyllä koskenutkaan. Että. Auto, sä mun sankari. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. have muuttaa takaisin tänne kämppään. Sait meidän kaveristit takaisin. <laughs> ja sitten se 500 tonnia sieltä vakuutusyhtiöstä. Niin, onneksi oli se terroristivakuutus. Sain äiskä ja iskän mökin takaisin nostettua. Siis mitä vittua, et kai sä mennyt tommoseen paskaan rahojastuhlaan. <laughs> niin. okei, okei. Sori pojat. Mutta oikeesti pakkohan se on myöntää, että kyse alkoi tylsäksi käymään se niin. elämä Mäkkäri ja Peltsin kanssa. Vaikka täällä teidän kanssa mä jatkuvasti solvataan ja nöyryytetään ja pahoinpidellään. Sukupuolielimiäkin hypistellään. Niin että ei mun itsetunto kyllä tästä mihinkään pääse kohoa. Mutta Pentele, ei täällä tylsää aina kantu. No ei varmaan, kato. Tää on tätä juhlajätkäen elämää. <laughs>